なて行ってみましょうのために全てを切る手加減しませんわ覚悟なさいまだ終わってませんわ覚悟はよろしくて敗北は悔やめさいいつでも強く堂々と戦いはとっくに始まっていますわ より強く出ましたねでまだ終わってませんい全力を覚悟なさい花びらのように舞い散りなさい敗北を与えましょう終わりにしましょう私の勝利ですわ ってませんわ来てくださいこの一撃で

私の勝ちですね早くしないとドラマが始まる何でもありませんこに破れ

解放します完了 嗯。 めて解放します